Ibig may tinapon? Ay, tama sino? Oh. Bago kayo. Laputa ka na! Tulay long, baby. Hmm. Rồi cũng bị biến đi coi lắm Cafeteria né? então, bottom na eh. Wala pa. Hello. Ano? Ay, dito pa. Para malalaman kung magbobottom na. Baka maglala, ano, biglang pupunta doon bigla. Ano to? Ah, hindi, hindi. Hindi, hindi, hindi pa napindot. At pinipindot ko, pinipindot ko kaya. Problem medyo siya Talagang meeting chat lang? Ako, oh, apat na lang tayo. Siguro ikaw papatay, no? Wala, wala. <laughs> Bugog. Bugog ka. <laughs> Siyempre magsisinungaling ka. <laughs> Ang loyal mo naman. Ang ganda yun, no? Uy, ano na? Anong boat na? Si Bingbing po na si Bingbing. Sinabi ko si Bingbing kaya po na si Bingbing. Oo nga, Bingbing. Teka, teka, pwede pala mag-chat. You Bingbing. You Bingbing kaya sabi ko natin. <laughs> Bingbing tinapon. <laughs> you know?